Кабан через камеші п***дують в сторону річки, блядь. В сторону річки с'юють, блядь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Доганяйте п***асів в спину, стріляйте, вони с'ються всі, блядь, с'ються сторону перемоги четвертий. Зараз на відкритій місцевості йдуть. Просто вставайте їх і стрелкотньою добивайте.